परब किचनमध्ये आपलं स्वागत करीत आहे मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे कोकणातली सुप्रसिद्ध रेसिपी सोलकढी ही सोलकढी आपण चिकन मटन याच्यानंतर खातो किंवा लोक पूजा घालतात तेव्हासुद्धा ही सोलकढी करतात गोडं जेवण असलं तरीसुद्धा सुद्धा ही सोलकढी करतो आमच्याकडे असतेच असते ही सोलकढी सोलकढीसाठी लागणारं साहित्य कोकम दहा बारा पाकळ्या आहेत एक वाटी ओल्या नाळाचा चव किंवा खोबरं नुसार मीठ कोकमात मीठ असते तरी पण मी घेतलेले आहे तुम्हाला हवं असेल तर घाला मी जसं लागेल तसंच घेणार आहे दोन मिरच्या छोट्या घेतल्या आहेत नाहीतर तुम्ही एकच घालू शकता सात आठ लक्ष्मीची पाकळं अर्धा इंच आलं आणि पंधरा सोळा पुदिन्याची पानं आलं घेतलं आहे मिरच्या आणि लसूण आणि पुदिना लक्षात ठेवा हे आपल्याला वाटायचं नाही आहे याच्यावर खोबरं आता आपण हे वाटून घेतोय प्रथम मी पाणी घालत नाहीये नंतर पाणी घालणार तर भरपूर पाणी लागणार आहे याच्यात असं वाटून झालं की पुन्हा ते आपलं वाटून झालेलं आहे मी सफेद कपडा घेतलेला आहे त्याच्यात हे वाटलेलं बॅटर ते हे असं केल्याने काय होते हाताने जर आपण पिळून घातलं नाळाचा चव किंवा खोबरं की घशाला ते खेचतं पितेवेळी असं करायचं चारही टोकाने असा फिल करायचा आणि असं घट्ट पिळून घ्यायचं असा चवरतो हा पुन्हा आपल्याला पाणी घालून वाटायचं पुन्हा एकदा आपण असं वाटून घेतलेलं आहे हे परत पुन्हा पिळून घ्यायचं घट्ट असं दूध झालेलं आहे तयार हे आपण आता कोकम जे भिजत घातलेलं ते पाणी ह्याच्यात ॲड करायचं कारण आधी आपण हे पुस करून घेणार आहोत अशा पद्धतीने आपण हे कोळसावून घेतलं छानसा आंबट असा सुगंध सुटला आहे आता हे आपण नळाच्या दुधात ॲड करणार आहे मी गाळणीचा वापर केला आहे ओतून झाला ढवळा मीठ असल्यामुळे मी आधी मीठ टाकलं नव्हतं पण आता जरासं टाकते अरे नारळाच्या दुधात काय मीठ नसतं पुन्हा डळून घ्यायचं अशा रीतीने आपली सोलकढी झालेली आहे अशा तऱ्हेने माझी सोलकढी तयार झालेली आहे तुम्ही नक्की करून पहा आवडली तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करा शेअर करा लाईक करा पुन्हा भेटू नवीन रेसिपीसोबत तोपर्यंत धन्यवाद